اے اے اے خدا خدا خدا تیرے بندے ہیں ہیں ہیں ہم ہم ہم گناہ گار السلام علیکم میرا نام ہے ضیاء تبارک اور اس وقت میں موجود ہوں مکہ المکرمہ میں مکہ وہ شہر ہے جہاں سے اس دنیا کی شروعات ہوئی حضرت آدم اور ہوا کی ملاقات میدان عرفات میں اسی شہر میں ہوئی سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں تعمیر ہوا وہ یہ خانہ کعبہ تھا طوفان نو میں خانہ کعبہ بہہ گیا ٹھہ گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کی دوبارہ تعمیر کریں اور اس کے بعد سے یہاں پہ لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے آتے ہیں یہاں کا طواف کرتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے کوئی تجھ سا سخی خدایا نہیں کیسے کیسے کیے تو نے ہم پہ کرم اے خدا اے خدا تیرے بندے ہیں میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں جو زیارات میں کروں میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں اور یہاں پہ جو فوڈ کورٹس ہیں ریسٹورنٹس ہیں کھانے پینے کی ورائٹی ہیں ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ اس کی بھی آپ لوگوں کو دے دوں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی شروع کرتے ہیں مکے کا سفر تو پھر چلیں مسجد الحرام کے چاروں طرف ہوٹلز بنے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے ہوٹل یہاں پہ ہیں آپ جس بھی ہوٹل میں ٹھہریں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی یہاں پہ آئیں تو اپنے اندر صبر لے کر آئیں کیونکہ یہاں پہ مشقت ہوتی ہے حج اور عمرہ مشقت کا نام ہے آپ نے کوئی بھی ہوٹل لیا ہو کتنی بھی سہولت کری ہو لیکن کچھ نہ کچھ مشقت آپ کو یہاں پہ کرنی پڑے گی لیکن جو بھی مشقت یہاں پہ اٹھائی جائے گی وہ ضائع نہیں ہوگی تو چلیں اب ذرا یہاں کا ناشتہ چیک کرتے ہیں ناشتے میں جو ہے نا ہم لوگ کھاتے ہیں پراٹھے انڈے اور دیسی گھی یا لیکن ایکچولی سلاد اور اس ٹائپ کی آلیوز اور فریش چیزیں ناشتے میں کھانی چاہیے چنے کی دال بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ جو ڈش ہے بھئی یہ مجھے بڑی پسند آئی بہت ہی زبردست ڈش ہے یہ اس یہ پھینی ٹائپ کی ڈش ہے اس کے اندر نٹس بھی ہیں پیورٹ دہی اور دودھ اور چاول کے ساتھ بنی ہوئی پھینی ٹائپ کی ڈش ہے ساتھ میں پائن ایپل بھی ہوئے ہیں یہ جو ہے بھائی وہ آملیٹ اسٹیشن ہے اگر آپ کے ہوٹل میں بریک فاسٹ کا آپشن نہیں ہے تو بھی سارے ہوٹلس کے نیچے کافی زیادہ شاپس بنی ہوئی ہیں کافی زیادہ ورائٹی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن ہوٹل کے اندر ہو تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا آپ ناشتہ کر کے ڈائریکٹ حرم میں جا سکتے ہیں اس میں کافی آسانی ہو سکتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ کی زیارتوں کے لیے سعید بھائی کہاں کہاں جا رہے ہیں ہم ابھی ہاں، سب سے پہلے سو پہ جائیں گے ہم دے خدا سے تب ہے زبان کانوں میں رس گو یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے یہ غارے ہے اس وقت ہم موجود ہیں میں غار سور کے پاس غار سور جو ہے وہ بالکل وہاں ٹاپ کے اوپر تھا اور جب مشرقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا مدینہ ہجرت کرنے کا رستے میں وہ اس غار میں آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چھپ گئے تھے کیونکہ دشمن ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مکڑی نے اس غار کے اوپر جالا بن دیا اور جب دشمن وہاں پہ آئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے اوپر تو بہت گہرا مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے تین دن تک یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا بہت بڑی اس کی تاریخ ہے بہت بڑی اس جگہ کی فضیلت ہے یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ایک سبسکرائبر بھی مل گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد علی ہے میں نیو جرسی یو ایس میں ہوں اور ان کی ویڈیوز میں نے بہت انجوائے کی ہیں اچھا تھینک یو سو مچ مجھے بھی بڑی خوشی آپ سے مل بہت اچھا کام کر رہے ہیں صحیح بھائی اور دیکھ لیا اب ہم کہاں جائیں گے عرفات جائیں گے حج کی ساری زیارت کریں گے جو حج مقامات ہیں وہ دیکھیں گے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے دونوں طرف آپ لوگوں کو یہ درخت اور پارکنگ جو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ جو ہے وہ حاجی ہوتے ہیں کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حج کے زمانے میں ایک سفید چادر پورا میدان جو ہے وہ تھاپ لیتا ہے اس وقت میں موجود ہوں میدان عرفات میں اور میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جبل رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ اس مقام سے دیا اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور پوری زندگی کا پورے دین کا جو نچوڑ ہے آپ نے وہ اس خطبے میں بیان کیا عام دنوں میں بھی لوگ زیارت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور جبل رحمت پہ چڑھ کے وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں یہیں جبل رحمت کے پاس جو ہے وہ یہ ایک فروٹ کارٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے فروٹس مل رہے ہیں اور لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں بائیں مل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں یہاں ایک آئس کریم کا ٹرک لگا ہوا ہے اور زبردست یہ آئس کریم بھی یہاں پہ مل رہی ہے یہ آئس کریم جبل رحمت سے اب چلتے ہیں مسجد نمرا کی طرف یہ ہے بھائی مسجد نمرا حج کا جو خطبہ ہے وہ اس مسجد سے ہوتا ہے اور سال میں ایک دفعہ یہ مسجد کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر بند ہو جاتی ہے اور حج کا خطبہ یہاں سے ہوتا ہے عرفات کا میدان یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا اس مسجد کا جو آدھا پورشن ہے وہ میدان عرفات میں ہے اور تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے تو اگر آپ حج کے لیے آ رہے ہیں اور آپ مسجد نمرہ کے اندر قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ میک شیور کر لیں کہ آپ اس ایریا میں نہ ہوں جو عرفات سے باہر ہے ورنہ آپ کا حج جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ عرفات کے میدان میں حج میں قیام کرنا ضروری ہے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں لا لا یہ ہے مینا کی وادی جو حج میں بالکل آباد ہو جاتی ہے سفید سفید خیمے لگے ہوئے ہیں سارے حاجی یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں پانچ دن کے لیے اور ایک بہت ہی زبردست ماحول ہوتا ہے یہاں پہ حج کے دنوں میں مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد اب جمرات ہے اور جمرات پہ شیطان ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس کی پوری ہسٹری ہے ساری ہسٹری تو میں اس چھوٹے سے ولاگ میں نہیں بتا سکتا تھوڑی تھوڑی سی ہائی لائٹس آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں باقی آپ لوگ خود ریسرچ کر سکتے ہیں شیڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں گرے گرے ان شیڈس کے اندر جو ہے وہ یہ شیطان ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں سعید بھائی ابھی کہاں جائیں گے ہم جمرات سے کبھی سامنے نظر آ رہی ہے غار ہرا کا پہاڑ غار ہرا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آنے سے پہلے جاتے تھے اور وہاں پہ غور و فکر کرتے تھے وہاں پہ قیام کرتے تھے کئی کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گزارا کرتے تھے بہت ہی اونچی پہاڑی ہے یہ اور جو پہلی وہی اسلام کی جو پہلی وہی قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی حضرت ابراہی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کری وہ لے کر آئے اللہ کا پیغام وہ اسی غار کے اندر لے کر آئے تھے اور یہیں سے پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا یہیں غار ہیرا کے نیچے کچھ ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لوگوں کو پاکستانی انڈین اور عربی کھانوں کا بہترین مرکز کھانے کی تیاری ہو رہی ہے ابھی السلام علیکم بھائی جان کیا حال چال ہیں پاکستانی کھانے کون کون سے کھانے ہیں کون کون سے ہیں بریانی ہے آلو پالک ہے قورمہ ہے قیمہ ہے دال ہے بہت اعلیٰ اور اس طرف ایک ہوٹل بنا ہوا ہے جس میں یہ zinger winger fast food type کی چیزیں مل رہی ہیں بس ایک صدا رہی ہے برا ظہر کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ کے لنچ کے لیے نکل رہے ہیں تو ابھی ذرا آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے پینے کا کیا سین چل رہا ہے یہ جو ہے بھائی یہ کنگ فہد گیٹ ہے اور وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے کنگ فہد گیٹ کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک مال بنا ہوا ہے مکہ ٹاور کے برابر میں اور یہاں پہ جو ہے یہ کے ایف سی ہے اور کے ایف سی کے ساتھ ہی اندر راستہ جا رہا ہے جہاں پہ اور بھی سارے کھانے کے آپشنس اویلیبل ہیں یہاں پہ پیزا مل رہا ہے اور یہ التزاج ایک بابی کیو چکن ہوتی ہے عربک اسٹائل کی کافی فیمس ہے یہ اتنی فیمس ہے کہ آپ کی عمر دیکھ لیں کتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اوپر بھی کافی سارے فوڈ کے آپشنز ہیں لیکن میں اس طرف گیا نہیں ہوں اس طرف آپ آئے تو اس طرف بہت ساری جو ہے وہ گروس کی شاپس بنی ہوئی ہیں پاکستانی کیا کیا ہے اچھا۔ یہ بنا ہوا ہے مکہ ٹاور اور یہ روڈ آ رہی ہے حرم سے اور یہ جو سیدھی روڈ جا رہی ہے ابراہیم خلیل روڈ کو وہاں بھی بہت سارے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ہر طرح کے ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور ان ہوٹلس کے نیچے بھی بہت ساری کھانوں کی شاپس ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے نا دونوں طرف لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں اور بیسکلی یہ کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے فری آف کاسٹ اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے ہر وقت چاہے آپ امیر ہیں چاہے آپ غریب ہیں اس میں کوئی تفریح نہیں ہے جو بھی یہاں پہ لائن میں لگے اس کو کھانا مل جاتا ہے اور سب لوگ یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں اللہ اللہ اکبر اکبر یہ ہے بھائی مکہ ٹاور مکہ ٹاور کا یہ گیٹ ہے چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے کے کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں مکہ ٹاور جا رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسواک مل رہی ہوتی ہے لوگ اپنے استعمال کے لیے بھی لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس مسواک کو جو ہے وہ خرید کے ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیتے ہیں تو اس پاس ممبئی میں مکہ ٹاور کے فوڈ کورٹ پہ تھرڈ فلور والے فوڈ کورٹ پہ تھرڈ فلور پہ آپ کو یہ جو سارے لوکل کھانے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے فورتھ فلور پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ ساری فوڈ چینز وغیرہ ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک کیا کیا ہے کھانے میں اردو ہاں، ہاں، کہاں سے آپ انڈیا سے کہاں سے کون سی جگہ سے کیرلا سے اچھا ساؤتھ انڈین کھانے مل جائیں گے یہاں پہ ساؤتھ انڈین نہیں ہے پھر پاکستانی انڈین بریانی تو یہ انڈیا والی ہے پاکستان والی ہے مکس ہے اچھا۔ بہت اچھا کھانا ہے اچھا اچھا کھانا ہے اچھا کھانا ہے میں پچھلے سال بھی آیا تھا اچھا اسی جگہ پہ پرائز ہاں، بھی اچھی ہے اور ٹیسٹ یہ یہ ریکمنڈیشن آئی ہے بھائی مذاق العربی یہ آپ کو تھرڈ فلور پہ ملے گا تو انہوں نے انکل نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے اور ساؤتھ انڈین کیرلا کے ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ اتم التوحید پاکستانی فیصل آباد ہوٹل السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سارے پاکستانی کھانے آپ کو اس ہوٹل پہ مل جائیں گے میں نے خود جو ہے نا وہ یہ مٹر چاول ٹرائی کیے ہیں بریانی بھی ٹرائی کری ہے بہت ہی زبردست کھانا ہے یہاں کا تھرڈ ہے فیصل آباد پاکستانی ہوٹل بہترین کھانا ہے یہاں استنبول یہ مسجد کے سامنے اگر آپ کو ویل چیئر کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ویل چیئر چلاتے ہیں اور اس کے چارجز ہوتے ہیں یہاں سے آپ ویل چیئر لیں اور یہ چلائیں گے بھی ویل چیئر کو اور آپ کو پورا عمرہ کرا دیں گے یا جیسی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ یہاں سے آپ بورو کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے مکے کی سفر کی ایک چھوٹی سی ہائی لائٹ امید ہے آپ لوگوں کو بھی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب کرے یہاں بار بار آنا نصیب کرے ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اللہ حافظ زندگی تو نے دی آ گئی تو نے دی جب اندھیرے ہوئے روشنی تو نے دی تو نے مٹی کو